өлгөнү турбайбы нурбек эмне болуптур ким өлүптүр карантин дагы бир ай узартып салышыптыр ушул эле эмне болуп кетти деп коем мен ане ушу ушунчабы деген эмнеси э продукты жок болду Продукты? ут түгөндү май түгөндү сахар жок туз жок ақыр қонған нан жасаган нанды да төттің го тұр барып құқық шешімнен қарыз қап келбейсиңби ачкыдан ачқадан эмне не болды кеттің бе мінекей нол көк чай нол но кийим мынакей екі кило құм шекер но гречка беш кило но варенье жаңағы тұз сахар но приправалар но бір қап ұн жеп жата беремін мен киімдерім бұл о молодец сенің киімдерің елдің барлығы карантинге ызы болып продукт қылып жүрсе сен не қылдың өліп талып жазға киім алып алайын киім қымбаттап кетеді деп Cep cata öreyim kiyimlerin. Ey sezim, kanday? Ey, değil mi? Sumka abayıp